Cada cop que penso, cada cop que parlo, cada cop que escric, ho faig en català. Cada somriure i cada mirada, cada cop que estimo, ho faig en català. Una punyalça dibuixa en l'aire un camí de llibertat i mentrestant si el mur cau mal faig si dic que sóc independentista, si jo de mal no en sé fer? I si crido contra el vent i disparo amb les paraules? I si parlo del meu poble i ressegueixo el vell paisatge? I si canto els himnes de les nostres esperances fins que toquem amb les nostres mans la nostra absoluta llibertat? I més, i quin mal faig si dic que vull la independència? No amaguis la llei